Човен, мій маленький човен, хвилями гойдає пам'ять день і ніч. Човен з погадами повен, з нього добре видно. землю. і справа цвітуть сади. Там зліва і справа чужі сліди. Війнами втомлена та ніким Розквітай, земле ти моя, голодом морена, а мене покорена, найзвучить над Дніпром твоя.